precisamos Dónde y onde estar aquí Lewciza, lewciza Os bedozen takie na żyć Lewciza, lewciza Os zachenom to a os rewazą, rewazą I see oh. بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن